हेलो एवरीवन एक बार फिर से मैं गौरव बोध आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जहां आपको लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी वीडियो जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं उसे देखने को मिलता है दोस्तों आज की वीडियो को का टॉपिक है लाइब्रेरी एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम जो कि हाल ही में हुए या होने वाले एग्ज़ाम्स में आपको दो से तीन नंबर आसानी से दिला सकते हैं उसमें मदद कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज एब्रिवेशन तो an abbreviation is a truncation word and is it pronounce as a word इस मतलब है इनके एब्रिवेशन एक लेटर्स का समूह है जिसे एक वर्ड के रूप में पढ़ा जाता है इसके कुछ एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यूनेस्को निस्केयर बोनेट डेसीडोग एटीसी इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं इसके अलावा on the other hand other side acronym is are made up of parts of the phrase and it is pronounced as individual letters इसका मतलब है एक्रोनिम एक वाक्यांश है और इसे इंडिविजुअली सिंगल लेटर्स में पढ़ा जाता है जैसे I S S N D D C U D C F I D I S B N D L A E T C ऐसे काफ़ी वो हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं